Sabe aquele fundito desfocado, aquela coisa bonita, que sei que te gusta. Aí tu vai lá, põe aquele, aquele efeito, aquele filtro lá para desfocar o fundo, né? aquela coisa bonita. <laughs> Então, hoje vamos falar de fundo desfocado aí ¿vale? <laughs> Vamos de Condicionado. É, em um vídeo passado aí, muito atrás, quando eu falei de câmera esteropeica, eu dei uma introduzida aí ao triângulo da exposição, não? usando a câmera esteropeica como referência. Assim. Então, sugiro que veja assim, se tu não sabe nada de nada, para que dê uma refrescada aí. A partir desse vídeo vamos falar aí de três R's de do triângulo de exposição, não? ¿no? O sea, los de nossa câmera que, que vai a controlar a entrada de luz al sensor aí, ¿vale? E nos vai permitir aí regular nossa exposição, ¿vale? Então, hoje vou começar falando hablando del, voy a empezar hablando del diafragma, de la abertura del diafragma. ¿no? Né? Entonces, recordando que os los tres R son abertura del diafragma, velocidad de obturación y ISO, ¿vale? Entonces, voy a dividir en tres, tres videos ahí, ¿eh? y empezando por, por el primero, ¿no? El primer sitio donde pasa la luz ahí es el diafragma, ¿no? Entonces vamos a empezar por la abertura del diafragma. Entonces, Aprender a manejar esses três R's é o primeiro passo aí para sair do modo automático aí, vale? Então, eu não, não vou abordar o modo automático como é, vou condenar assim o modo automático, olha. Eu vou considerar se assim, o é, modo automático é o modo com menos possibilidades criativas aí, vale? Então, passar do automático ao manual é ampliar aí tu ampliar teu abanico aí para mais possibilidades criativas, assim. Vale? Vale. Então, diafragma. que é o diafragma de tu câmera? De tu lente, né? Então, se eu agarro uma lente acá, meio suja, se eu agarro a câmera, vê Vês que abre aí? Isso que abre aí é o diafragma, vale? Se comparamos com o nosso olho, seria igual a nossa pupila, assim. Olha. Então seria igualito a nossa pupila. então o que passa com a nossa pupila? Se há muita luz no ambiente, nossa pupila tende a cerrar, não é certo? Para passar menos luz e não joder nosso olho, né? e se se si hay luz no ambiente, nossa pupila dilata, assim, para captar mais luz e poder ver em oscuridad. Assim. Então, igualito é o diafragma. Entonces, se eu cerro meu diafragma, menos luz entra, e se eu abro mais meu diafragma, mais luz vai entrar. Então, se o diafragma, eh, a abertura do diafragma, ele vai, ele vai regular a quantidade de luz que passa aí em minha câmera, vale? O diafragma em nossa câmera é identificado por alguns números e um F aí, né? Então, se tu mira aí, tu ele mola o diafragma aí, se tu mira o diafragma, ele, ele é regulado por esses números F algum número aí. ¿no es é cierto? Entonces estoy dejando acá un... Entonces vamos a tener ahí F3.5, F2.8, F2.8, F3.5, F4, F5.6, etc. E vai subindo aí, não? Né? Então, quanto menor é o número do diafragma, mais aberto ele vai estar, vale? Quanto maior o número, F16, F22, Quanto maior o número de diafragma aí, mais cerrado está o diafragma, ¿vale? Então aí deja essa guia aí para que não se, para no se perder assim. Agora, então vamos, vou a poner, vamos a poner minha cámara, a cámara em el modo de abertura aí. Então en nossa cámara vai ter o modo automático e modo S em la Nikon, S, A e manual assim. Então hoje vamos a poner em el modo A, aí que é modo abertura prioridade de é abertura. Então, o assim, que que a hacer? Mi, Eu vou poder regular só a abertura do diafragma e minha câmera vai compensar a exposição adequada, segundo de modo automático. Jugar aí com a abertura do diafragma, además de permitir maior ou menor entrada de luz ao sensor, ela vai ter um efeito secundário aí que se chama que vamos chamar de profundidade de campo, ¿vale? Então o que é a profundidade de campo? Profundidade de campo é essa zona de enfoque que há entre a partir do ponto de enfoque aí, aí na zona que vai estar os objetos enfocados, assim, vale? Então, acá, acá queda mais, mais claro explicar, não? Então, eu enfoco acá em el troll. E quando o join foco aí, ele vai haver uma zona de, de foco aí, maior ou menor, segundo a abertura de mediafragma. Aí. Então, e aí, essa farra aí, essa, essa zona, eu, eu chamo de profundidade de campo. Então, tudo que tiver dentro dessa, dessa zona vai estar tá enfocada, vale? Então, quanto mais aberto for meu diafragma, menor vai ser essa zona, ou seja, menor vai ser minha profundidade de campo aí. ¿vale? Entonces, somente o que há em esse espaço, em essa zona, é o que vai estar enfocada. Quanto mais cerrado meu diafragma, maior vai ser a minha profundidade de campo. Ou seja, mais, eh, todo o que estiver em essa zona vai estar enfocado em minha fotografia. Vale? Então, entender essa relação aí é fundamental para lograr o que? Ele fundo desfocado. Muito bem. Esse fundo desfocado ocorre por isso. Assim. Entonces, entonces yo voy a hacer unas fotos acá con esa lámpara del fondo ahí, porque ela tem aí um, um comprimento bacana assim, para que tu veja como a abertura do diafragma vai, vai cambiar aí a profundidade de campo. Então tu vai fazer três fotos, uma com o diafragma mais aberto possível, outra com o diafragma intermédio F11 e outra com o diafragma mais cerrado possível de minha câmera F22. Então com a abertura, com a maior abertura que eu pude tu vai ver na, na profundidade de campo menor. Então tu vai ver que a pelota rosa aí, que foi onde eu enfoquei, ela abarca aí uma pequena zona de enfoque, ou seja, ela está enfocada e mais um pouquinho numa. E todo o demais, tanto adelante quanto por detrás, está desenfocado. Quando eu aumento a F11 e a F22, e se a profundidade de campo aumenta, então tanto adelante da pelotita rosa quanto ao final, se queda mais nítido aí a imagem, Então Entonces dá para perceber esse efeito aí, não? Então essa é essa é a possibilidade criativa que, que nos dá jogar com a abertura de diafragma, assim. Então, se eu sei isso quando eu vou fazer uma foto, eu posso elegir, através da profundidade de campo, que quero ou que não quero incluir em meu enquadro aí, Entonces yo quiero resaltar, por ejemplo, eh, por lo general, ¿no? O sea, eh, cómo se usa eso, ¿no? Entonces, si yo quiero destacar mi sujeto con relación a todo el, el background ahí, entonces yo puedo usar una abertura de diafragma mayor, entonces yo voy a tener un fondo desfocado y só vai quedar en, en, en destaque mi sujeto, mi sujeto enfocado ahí, ¿vale? Agora, se esse sujeito faz parte de todo um contexto em essa cena e eu necessito que todo o contexto saia enfocado. Então eu vou regular aí esse diafragma, cerrar mais ele para ter uma maior profundidade de campo aí, vale? Agora, a profundidade de campo não só depende da abertura do diafragma, vale? Então eu posso variar minha profundidade de campo também com... Com o com a proximidade que eu estou do sujeto, ¿vale? Então si eu hago uma foto cerca do sujeto, eu vou atender uma menor profundidade de campo, ¿vale? Se eu me alejo do sujeto, eu vou atender uma maior profundidade de campo. Então se tu mira essas fotos que eu he hecho, mira. Yo uma foto cerquita e me dá um fundo mais desfocado. e se eu me alejo dele, eu vou ter um fundo menos desfocado aí, vale? Quanto mais cerca, cercando al sujeito, menor minha profundidade de campo aí ¿vale? me vai dar um melhor desfoque aí, mejor buque aí, ¿vale? Outra, outra, outro fator que, que vai cambiar minha profundidade de campo aí é, é minha distância focada. Assim. Então, distância focada é a distância que há Acá a tu câmera cá. Acá está tu sensor. colocar ele sensor. E esse centro óptico disso lente. Né? Então, se distância focal é a distância entre tu sensor e o centro óptico disso lente. Vale? Essa é a distância focal e as é medidas em milímetro. Então, 18 milímetros, 55 milímetros, etc, etc. Essa é a distância focal. Então, quanto maior a minha distância focal, menor minha profundidade de campo. Aí. Então, quanto maior minha distância focal, então se eu uso esse, é que nem esse aí, uma foto com 50 milímetros, 55 milímetros, quanto maior minha, maior minha distância focal, hum, menor a profundidade de campo. Quanto menor a distância focal, então se eu jogo com na granular 18 milímetros, maior vai ser minha profundidade de campo. Então, tu vai ver aqui na foto, mira, com 18mm e com 55mm, tu vai ver como varia aí a profundidade de campo, não? Com 50mm se queda muito mais desfocado do que com 18 assim. Vale? Esse é outro fator aí que, que influencia é, da profundidade de campo aí. Vale? Um outro fator aí que é menos evidente, pero o tamanho do sensor também influencia. Então, se, se jogo foto com o celular, com mi sensor chiquito, eu vou ter, não, vou, não vou lograr um fundo desfocado, assim, a não ser que eu use filtro depois, para desenfocar aí, né? Porque o é sensor é menor. Quanto maior o sensor, aí, é, se eu uso na EPS-C ou um full frame, eu vou lograr uma menor profundidade de campo, ou seja, melhor eu vou lograr esse efeito de fundo desfocado aí, conforme me maior sensor, assim, vale? Vale, então vocês vão ter né, três fatores aí principais, não. Además del sensor aí que é meio meio oculto aí, pero vamos ter principalmente a abertura do diafragma, a proximidade que estou de meu sujeito e a lente que estou usando. usando. Então, se eu tenho essa lente zoom aí, eu uso 18mm ou 55mm, então se eu uso com 55mm, eu vou ter na menor profundidade de campo aí, vale? E outro fator também é la proximidade del sujeito com o fundo. Assim. Quanto mais longe do fundo, vai ter uma menor profundidade de campo. Assim. Quanto mais longe do fundo, obviamente ele vai ter né, um melhor desenfoque com o fundo. Né. Se eu aproximo o sujeito ao fundo, vai estar cerca e não, ele não vai lograr esse desenfoque. Então, resumindo, cara, hoje vimos esse primeiro R aí, que era abertura de diafragma, vimos como ele, vimos qual a possibilidade criativa que nos dá assim, quando eu abro e encerro esse diafragma, que é alterar a profundidade de campo aí E aproveitamos e, e, hicemos, e abordamos os outros fatores que também influenciam em essa profundidade de campo aí, vale? E próximo livro vamos ver o segundo R aí do triângulo de exposição, que é a velocidade de obturação, vale? Então, suscríbete aí, deixa esse apoio aí e vamos, vamos de uma. Tchau.